Друзья, всем привет! Вы на канале Woodsman Ок. Сегодня в этом видео будем делать подставку для телефона э, для бывшей коллеги и просто замечательно хорошего человека Елены Баженовой. И, как всегда, что из этого получится, посмотрим. Mm-hmm. Итак, друзья, закончил я изготовление данной подставки. Вот такая вот получилась у нас подставочка. Результатом я вполне доволен. Получилось очень замечательно. Э, теперь материал, который я использовал при изготовлении данной подставки. Э, за основу э, взят американский орех, распилил его вдоль на две части – Э, между орехом вставил э, грушу. Э, просто было интересно поэкспериментировать, что из этого получится. Ну, в принципе, то, что получилось, результатом я вполне доволен. Далее. Две ставочки выполнены из клена. И две ставочки сделал из латуни. Латунь толщиной полтора миллиметра. Ну, в принципе, смотрится замечательно. Поэтому всем спасибо. Если видео было полезным, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Ну и всего доброго, до новых встреч. Всем пока.